именно так и осуществляется переход от развлекательного контента к образовательному. <clears throat> Алоха, деды. Разбираться с интервейсом, конечно, круто, но нам же еще надо фашистов стрелять. А с чего стрелять? Сейчас мы рассмотрим все советские винтовки. СВТ-40 или самозарядная винтовка Токарева, стартовое оружие пехотинца, и по совместительству оружие боли и страданий, но для его носителя. Именно с этого оружия стреляют грешники, попавшие в ад. Это убивающая с трех выстрелов палка-долбалка, стреляющая со скоростью 10 выстрелов в час, притягивающая неудачу в лице союзных транспортов, гранат и суицидов. Но необходимость игры с этим оружием для достижения любого другого навеивает еще большую безысходность а при установке на нее модификации они не окупаются, а гореть меньше не становится. Ну, суть вы уловили. Стреляйте с этого оружия на средних дистанциях и молитесь, чтобы залетало. Следующий. Мосина? винтовка со скользящим затвором, немногим лучше СВТ. Но теперь модификации играют ключевую роль. При начальной цене в 92 тысячи кредитов мы получим СВТ со скоростью стрельбы раз в 10 меньше, но более точно. В дальнейшем можно сделать ее почти всегда, убивающей с одного выстрела. Жаль, что это дальнейшее наступит через неделю, ибо прокачивать нашивку специалист винтовки Мосина ну очень долго но результатом ты всяко будешь доволен игры с ЦТ. Печально только одно. Цена модификации, переваливающая за 300 тысяч, учитывая стартовую цену, а также чек за ремонт, который вы будете получать после игры. Как вы уже поняли, винтовка не окупается. Господи, да здесь будет хоть что-нибудь нормальное. Господи. АВС-36 стоимостью в 208 тысяч кредитов. Надеюсь, она будет хотя бы лучше СВТ. Она офигенная! АВС, поздравляю! Ты лучший представитель класса винтовок. Объединяя высокую скорость стрельбы и урона с ВТ, получается монстр, убивающий с трех выстрелов с магазином 15 патронов. К тому же очень дешевый в использовании, ибо для достойной игры модификации не нужны вовсе. Поэтому ремонт крайне дешевый. Единственное оружие из списка — рекомендуемое к покупке. Единственное, что сильно коробит, так это то, что для получения АВС нужно заплатить 208 тысяч кредитов, а также прокачать пехотинца-штурмовика до 12 уровня, для которого нужно ходить с СВТ. Но вы поняли, всего вам наилучшего.